Lavanga dice, aspetta, era papà. Aspetta, aspetta che. Aspetta. Vai. Io aspetta un po'. Qua, e chi va e sta mandando cu, aspetta i. Non lo piro kira-kira ci piro. Andi ne vis. Perciò sampean io tu cu neo. Nama mata sewu, wis babi. Sula sewu, hei. Temen lah sama. Iya, orang butuh duit temenan nih. Yo wis teh, terus sini ya. Yo wis. Pecok nih. sepeda sik enak iki saka ke warang sik mati. Kuwi. Wis, iki reang dodol ya, kon tuku. Iya. Wis tak trimo yo. Ya wis. Perno ana, Kak? Ya, padha-padha. Tinggal. Sepeda ra ngawani, tuku sepeda. Sulas sewu wis sepeda api. Niku ya apa kon rap-rapi warang sepeda? Ya apa ora ge tuku. Lah tuku ten di kono? Iko wong diburu lunga. Iki ngono orang sepeda. Tak dengo tambak ya kali. Nepak orang kuli-kuli ya lino to desa. Gak iso. Eh gak iso wong kira sepeda. Apa Gak iso. Wong iki orang sepeda. gendeng kanku. Geblet wisik. Ya Allah. Geblet wisik dah. Anu, kula ni dengi nebi Wah, tepak. Nggih, wonten kula nu kata, Mbak. Iya, iku. Duk pira wae kok niku. Kula niku boten payu-payu kepengin kasajuduh. judul eh. Nggih, Mbak. Iya iya iya konten iki. Oke, Pak. Dagunge. Oh, iya iya. Mbah, sengkak 3. 3. Nggih. Nah, sampean piro, Nak? Sampeyan dodol jagung ora, Iya. Iya, tak kira ngobong menyane dukun. Kasido. Kasido. Kok? Wis kasido ya wis sampean telu ta, Nak? Wis sampean dukun ngono, Iya. pantas wong sampe lu koyo ngondo gak dukun apa ya wis cek eh, telu ya kaya aku potongane koyo ung suge potongan tebas kan ini Monggo monggo. Monggo monggo. Ndara eru. Wong ndamel le, Pak. Iki tenggonanmu. Ah? Nggih, golek rokok eh, ora sak eh, Gampang-gampang gampang wis cocok. gampang rokok ku merek anu. Wong kok wis gak teko be, wong mari mampir nek restoran tek limang tangki hmm, kok. Nggih pun nek. Kok enggak kon tepesno? Ah? Nggih, karepe. Jenengan karep nggih monggo. Yang ana ingone apa wae? Oh, wonten ingone sedasa rian. Windu. Nggih. Terus anu ki piye? engko kok ingo kabeh kok ratani wae ya ya aja ono sing ketinggalan nek sor-sor galangan sor-sor rencange iso ngingoke eh direwang ya ya gampang kondang kon enggak nyenggol muni nyenggol ana nopo ya wis gak apa-apa engko tirani soki nek sor-sor terus warang kok goi gitu ya ya Oke, he, omono cuci nang kopi ngok, nang kira-kira lanjut tira. Oh, jenengan sing buru mawon gitu. Murah kula nedhi namung kidang dosa juta mawon. 30 juta. Nggih. Ya kok sapa meneh tak pek 30.000 ngene apa? Pinten? 30 kepira ta 30.000. 30.000. Iya. Niki ngen windus dosorean. Ya napa jenengan? Dados windune ni. Lho ya gak Subut. Sopan-sopan iki dadane wong wae di Bang. Sopan-sopan iki dadane iki kabat bari plot. Monggo persiapan barokah ini kan jengi ngesat. Monggo paringi kanu kata, monggo aju. Monggo ndonga sak jerone ati. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Iki apa? Jangan batalan. Wes ya. terus wae batal-batal itu. Amin. Tak mau jalan. Amin. Amin. Amin. Amin. <laughs>